すいません。開かねえじゃねえか。ここも開かねえじゃねえか。えー、ビデオカメラが起動している場合、上や下でズームアウト。ズームイン、ズームアウト。いや、なんか怖え、これ。心霊番組みたいなのやってるみたいで怖いな、これ。 なんだなんかに引っかかったよしちょいちょいちょいちょいってああもうなやめてこの封んとか典型的なホラーの <coughs> 前進しながらえジャンプするにはええ しかも「ふーん」とかさ「ふーん」とか怖いからやめようぜえこれどうすればいいのあこっち行けばいい <coughs> さてさてお開いてるんこっちはこっち開いてないよっこんにちは 嘘でしょ見えないんですけど。ビデオカメラの暗視機能を起動するにはカメラを持ち上げるときに R を押します。来た。いやーもうこんなの怖いに決まってるじゃないですか、こんなの。今はまだそうでもないけど、このシステムこの、この感じ。 X を押す。これ、配信中の文字がかぶっちゃって読めない。X を押すか押し続けて開くって書いてあるな。まだチュートリアル中だから何もないかな。お、上まで見える。お、本落ちてる。 開き方じゃあなんかなんでしょう部屋にいる時の空気のこもり方と開けたとこに出た時の音が変わりますね結構怖いなあれこれ暗示暗示なくてもいいのかも んこの辺はなんで明るいの何が光源なのおかしくねその外からの光まだチュートリアル中だからあれかな特にこう落ちてるものとかなおおなになになになにえ ええなんすか何今のキャーって声はクリーチャーっぽい声だったけどあなんだろう今テレビなんか映ったのかな今慌てちゃってよくわからないあーだんだん怖くなってきたね無理やり通り抜けるような隙間に向かって進みますああなるほど やるやるこういうのやるよねよく何がキャーって言ったの今すげえ気になるんだけど取れるもんないのお取れたビデオカメラの赤外線光はバッテリーを使用しますふむこれあれだな取れるものがあっても X ボタンとか出ないから結構大変だね いやいやいやいやいや、お、お、なにあ、これ閉められるんだ。いやいや、閉めないよ。閉めたら怖いじゃん。また開けるとき怖いじゃん。やだ、電話の声が聞こえるよ。電話の声ってなんだよな。電話の音が聞こえるよ。おドキュメンツゲット ライダー計画、ウィリアム・ホープの患者状態報告書。えっ、ー、と、これ全部読み上げてるとあれだから、内容の方だけでいいかな。治療状態。あ、んうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんうんいっか。えー、患者の症例、ん症例番号100174患者のイニシャル WPH ビリ、えー、治療状態自発的な 明晰無状態へ進行したと訴える。前例のない規模の携帯形成エンジン活動を確認。引き続きホルモンスケジュールはステージ4。 <laughs> うん、何言ってるかわかんねえな。携帯形成エンジン活動ってなんだ診断。肺活量測定により気管支への蓄積はなし。ヘマトクリット遠心機による赤血球の分離は再び失敗。非常に気がかり。 MRI により、えー、レム、ノンレム周期の不規則性を認めるノンレム状態時に楽しそうな表情を浮かべた。えー、面談面も自分の母親がマーコフ社と精神病院に対して起こしている訴訟の状況について、ビリーが尋ねてきた。トレガ医師の血の殺人夢で真実が分かったとビリは訴えているが、これは決定的なセキュリティ違反である。 9、会社の記録ではトレガのみ、リチャード・トレガが MRG の責任者である。業務係やセキュリティ担当者全員に質疑応答を行い、生体解析を行えるように防犯カメラを買い、ちょっとこの、ここの部分に配信中のアイコンがかぶっちゃって見えないんですが、改、改良する必要があるって書いてあるのかな。 マホクス製品医療システムズオルライダー計画コロラド州マウントマッシブちょっとよくわからないなんか患者のああ違う違う違うそうそう何になこれ電話電話何何もできない進みましょううっそー今閉まったよトイレ入らない こっちのが怖い。 <laughs> じゃあ入ろう、こっち。あかねえ、嘘えちょっと今、今開いてたところが閉まって開かなくなるってこれ怖っ。ここ曲がない。そしてこの地気づかなかったな。あれ、俺、俺が踏んだのか、地。違うよな。 これは何ですか食べ物ですか食べ物には見えませんね。食べ物には見えませんが、食べ物なのかな何今のキーッとと。あ、あれか。うーん。うーん。ジュース買えるジュース買える買えないんだね。いやもう血がさ、血が垂れてる ってことはそこに何かあるってことじゃないのこれ。行きたくないよね。行くけどさ。ああ、怖い。絶対怖いでしょ、これ。はい、ズーム、ズームじゃねえや。え、何もできないから、ああ、いやーなんか振り返ったら何回だろうどうしようとか思っちゃったよね、今。クモの巣。クモの巣や。クモの巣や。 ん何んあさっきのトイレからなんか人が出てきてまた「ああ」とか言って戻ってったけどなんだろう <coughs> まあ精神病棟っつうから普通の人間普通の人間っていうか別にこう化け物とかじゃなくてっていう可能性も十分ありますからね本当にその精神病棟にいる人いる人でも なんか営業してるように思えないんだよね。わほーわほーええ、今、えええ、ちょっと待って、待って、待って、待って、待って。え今だってなんかさ、えああ、これか。これか。これか、首ねえし。 首ねえしすげえビビったしあれこれかどっちだった今なんかあんな風に吊り下げられてるのがビャーンって出てきて効果音だったか声だったか分かんなかったけどなんかギャーみたいなさあさあさあさあちょっとこれ怖すぎえー、っとバッテリーを Y で交換 おおここにもあったなになになにこれもう精神病棟とかっていう話じゃないでしょこれはおおあ俺生きてる人じゃんやつらに殺されたんだやつら出ていった変異体目やつらとは戦えない隠れなくてはセキュリティコントロールからメインドアが解除できるはずだ 奇跡はこの空母がとっと出ていかなければいけないなんだなんだこもう自分の命が絶望的な状況でこちらの気遣いありがとうございますなんだろうこれ多分兵隊さんかなこの装備はこんなねこれ本物えこれ首本物 おリアリえ本物これ本物ですねこれひどいボディトルソー急展開だないきなりこうちょろっと怖いのから攻めてくるのかなと思ったらもうこんな状態マジっすか あ、ガタンって聞こえたよね閉めようかな閉めようかな出てきたら怖いから閉めようかなダメだ開くんかい開かないでほしかったな今手だ手 出たよ、トイレから出たよ。トイレから手はね、そんなに怖くない。あのクロックタワー、ゴーストヘッドとかなんか足とか出てきてたからね、トイレからね。でも閉めるよ。はい。ふぅ。これセーブっていつ入るんだろう。あ、自分でセーブするんだね。了解。えっ、と、今30分ぐらいかな。うん。 あと15分ぐらいやったら一回切った方がいいかな。バッテリー充電。これ常に録画しといた方がいいのかな貧乏症なんで電池気になるんですよね。あっちにも行けるけど、こっちもまだ入れるか試してないしな。よし。ああ、入れない。 隙間にゴーなんかフェイクって言われたえ何の歌おところでところでお前は誰だって言われてもなんすかそれなんすかそれところでお前は誰だって言われても Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. はいはいはい。うんなんかちょうど良い感じがするからここで一回切ろうかな。